kalau sebuah simulation ni habis lah Tak tahu lah Ada persen lah Tak ada Dia punya dot-dot biru ha. tu ah. Tak boleh tolong ke? Kereta ni, apa ni? Dia stop kereta kot Tutup jalan Tengok eh. kenapa, angkat tangan kan? Hmm. Baik, depan ada duit. Aku depan. Oh, laju ni yang tadi. Ni yang tadi, dah tadi ni. Apa kan? Asyik jumpa ni. Dia tank lah terbalik. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tak jalan Mak ni. kau mana? <laughs> oh dia punya yakin tu Yakin tu Kamu Aku tengok asal bapak dia giri Ah, dia lagi tonga Tak, semua dah tetap buat nak balik Aduh tempat jalan <laughs> Dah lah bawa balak <laughs> Itu jok ada <laughs> Itu yang ada eh Saya laju sini nak tinggal tu Tengah ikan dah sampai dah ikan Forest Line eh. Samo, samo deh, samo deper. deh. Naik, naik belakang, naik belakang. Stay op. stay di. Lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, Oh, sampai ke depan lah. Sampai ke... Sampai ke... Op. Op. Okey, pakai sikit. Okey. Lalu kita pun, Mak Din ni. Ada lepas sikit. Roy gimana Roy? Mana duit Roy? Gimana gua? Op. Ada yang belakang sikit. Op, op. Okey dah. Gimana bu? Depan. Jom, jom, jom aku. Lampu, lampu depan. hop. op. Lagi sikit, lagi. Op. Dah. Liki. Kita tunggu lagi tu. Seorang, boleh panuk. <laughs> Seorang lagi. Dia tengah on the Siapa ni? Siapa nama dia? Haikal Eh Haikal lah dia kan tadi Dia tanya tadi kat mana ni? Aku dah balas lah hmm, Haikal Kalais Kalais Hey. Eh? Buat ekor apa Mana? Buat ekor? Kita ambil belakang attack ni Kosong 8 9 Total 9 Bumbu siapa lah. buka bumbu? Bumbu Oh ni orang lain 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua Dah mana ni? Dia duduk belakang pun boleh Haa ah, sebelah dia eh ah, Haa mana-mana boleh Okay akan sampai Akai dah sampai. Akai akai sampai. Akai. Milan cukup seorang lagi dah 10. Ah, lah. Tadi yang tu siapa yang keluar tadi? Jangan labu. Tak tak, eh jangan labu ada kat sini. Hmm. Ada seorang tadi quick kan? Siapa yang tu? Siapa? Eh? Kita tak dia Happy happy happy. Kata tinggi. Okay. Aita betul kan sikit. Eh, Roy, belakang sikit Roy. Belakang sikit. Sikit, nah, belakang sikit. Op. Depan, depan sikit Roy. Sikit je. Ya? Op. Dah. Apa lah Aita lain macam parking tu? Itu Roy, kau betul kan sikit. Ha? Depan. Aika, Aika, Aika. Ada kalah apa ping? Apa tinggi? Okey, ah betul kan? Nak ibu ada. Oh, set kan apa? Eh, Haikal bukan dia pakai ekor. Dia pakai beko lah. Oh, dia dah pakai beko kan? Berapa orang pakai Volvo ni? Asal Haikal duduk dua orang. Dua orang. Eh, dua orang dengan dua orang. Satu ni plastik betul. Volvo F16 apa? Mana? Ada F16 kan? Ya, ya. Ya. Apa apa dia berhenti situ. Okey, saya pergi. Ini siapa pula eh? Silau bahang. bagay ha. Ada yang buat live ke? Tak tahu. Nanti aku tak ikut lah Bagaimana buat Ya kita akan Apa sama Dah siap bagi tahu ah, Saya pusing kiri belakang eh Saya pusing kiri Kiri happy habis ha. Kiri puting Oh lawa lawa saya pusing Gimana lagi? Kanan apa kanan? Dah pula pukul pusing sini ada tak aku? Aduh Aku tak ke? ah apa ni? lawan lawan. Oh, dah eh. dapat meter dah. Turun gerak. Eh. Eh, Dah dapat okay. meter. Okey, bersurah di sini lah kita ya. Ah, Abra kena, kena pergi atas bagai tadi. Kena <laughs> sesak ke? Okey, okey, okey. Okay. Ah. Okey, ah. jumpa semua. Jumpa semula. Assalamualaikum belakang. Okey, assalamualaikum. Okay. Ini kutip itu. Dah kena ingat je Episode Tak ada orang nak Tak ada orang nak lepas Man, mana man? Ha? Di mana ni? Kita Tapi tu dia nak tutup Beko yang beko Kita ke mana ni? Settle ni? Settle lah Kita Aku tak dulu, ada ada aku ada aku ada Eh dah dah, kita tadi dia berlaku. Malam Mia lah pula. Assalamualaikum. Mana? Pani buat gi black apa? Black tea. Ha. Siapa dia black tea? Kena tanya dulu lah. Semua ada ni. Aku ha? oh, tak ada. Aku basic ni. Okay guys. Okay. Right out. Jangan lupa habiskan hantar barang tu. Ha, kena hantar ni. Ha, mandi yang hantar barang, hantar barang. Payang puas nanti. <laughs> tak dapat gaji.